образом я преобразовал большинство переменных, осталось еще ряд переменных, которые тоже требуют применения дихотомизатора. Есть очень обширные категориальные переменные. Чтобы понять, нужно ли к ним на них тратить время, предлагаю запустить э, описательную статистику по всем переменным, чтобы опять же убедиться, что полученные переменные закодированы правильно, что полученные переменные достаточно наполнены. То есть много валидных значений, мало миссингов. Переношу все переменные в рабочее окно. За исключением э, результирующей переменной и вспомогательных переменных – получаю таблички, проверяю. Я решил убрать уровни образования, поскольку это ранговая шкала. Уровней очень много, и при этом они, поскольку бы унифицированы для всех стран, они при этом мало что могут сказать без э, углубленного изучения того, что каждый из них значит. Также решил убрать огромный перечень э, индустрии, в которых может работать респондент. Хотя наверняка и образование, и индустрия могут влиять на удовлетворенность трудом. И еще есть маленький нюанс относительно переменной, главный источник дохода. Большинство здесь представляет первая категория. А вторая, всего 7,7%, все остальные очень малы, поэтому я думаю, что можно сделать, опять же, дихотомическую переменную отдельно wages or salaries и other сделать. Все, все переменные подготовлены. Получается здесь порядка 20 дихотомических переменных фиктивных создано. Многие переменные были дихотомизированы, как ранговые переменные, когда градации просто объединялись из многих в две можно запускать, поскольку зависимую переменную мы уже проверяли в одном из предыдущих видео. Видео 4, оценка, не, оценка зависимой переменной. Можно запускать снова регрессию линейную. Так, зависимая переменная это how satisfied. Все остальные переменные за исключением фильтрующий и года проведения интервью